我在准备烤肉哎，依依你也在准备烤肉哦，啊乖乖在准备吃糖果，我拍到你在吃糖果了。嗯连小乖也在吃糖果。 看一下，回去啊，不要勉强在这边。哦，大板根有准备肉肉，有花枝丸，啊，个迄啥，迄鸡腿哦。鸡腿。甜不辣。啊，要等提等。以前就就那唔好啊，香肠。要等来提好提？新意的啦。香肠还有吐司面包。 羊排、羊排、鸡排，有金针菇，各有杏鲍菇，各有迄个。羊排。这是甚物？哦，乡村鸡哦。啊，迄拢，这村鸡拢包好诶，还有玉米。这还有个韩。还有玉米，还有辣椒酱。对，你可以包。还有烤肉酱，啊，签嘛，甲网子虾米的，啊，个木炭的韩物嘛。 对啊，木炭都有。哇，结冰的哦！边啊，我嘴啊。我用这边啊，口啊，讲结冰的。那我自己拍。那我自己拍。你拍。 乖乖，你看。哦，面包唔使弄睇嘅，面包我都有，可以嘅。帮你拍，哎，五就有你按下去，对，按下去。我看到乖乖，你看这里，面乖乖。乖乖，你在做什么？乖乖，好好看你包里的乖西。要大方点。哦，乖乖扁嘴呢。这样，这个，那你要看到一个，再看一个，再再可以拍。嗯。 啊，对呀，照肠胃转。变。你再拍一些别的东西，对，按下去。哦，拍。